උසස්පල විෂයන් සහ විලාගෙන කතා කරද්දී මේ සමහර විෂයන් තියෙනවා මේ ඒ තරම් පොදු විෂයන් නෙවෙයි නිතර අපි කතා බහ කරන විෂයන් නෙවෙයි වගේ සමහර නූතන විෂයන් තියෙනවා ඒවට තාම හරියට පොතපත ලියවිලක් නැහැ ඒ නිසා එවැනි විෂයකට උදව්වක් කරන යමක් ශ්‍රේෂ්ඨයට එළියට આવොත් ඒක අපි ඔබට හඳුනා දෙන්න පොඩි උදව්වක් කරනවා මොකද ඒ ළමයින්ට හරි ප්‍රයෝජනක් වෙන නිසා තොරතුරු සහ සංනිවේදන තාක්ෂණය පිළිබඳ විවුණු පොතපත ඉතාමත්ම අඩු කාලවක වමක උසස් පෙළ විභාග අත්තර කියලා තොරතුරු සහ සංනිවේදන තාක්ෂණ ග්‍රන්ථයක් එල්ලක් වුණා අගෝස්තු මාසයේ පළවෙනිදා ඒ රචනා කළ තියෙන්නේ RMYK ජයසිංහ මහත්මයා විසින්. ඉතින් මේ කෘතිය ඉතාමත්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට. අපි ආරාධනා කරනවා මේ පොත ගන්න අරගෙන කියවන්න අධ්‍යයනය කරන්න මේ මහත් පිටිමාලක් වෙවි ඔබට විභාගයට ඇවිත්ලා ඉතාමත්ම ප්‍රායෝගික අධ්‍යයන රසක් මේ කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හොඳයි.